अच्छा, अच्छा, अच्छा। वहाँ पे जब एस का मीटिंग हो रहा था करबला में तब आप वहाँ पे विरोध करने के लिए क्यों गए थे कैसे मालूम है क्या हम जो विरोध करने के लिए गए थे ये विरोध हमारे स्वार्थ के लिए नहीं था हम्म। अगर कोई विकास के बारे में कुछ कर रहा है तो हमारा तो समर्थन है हम्म। लेकिन अगर हमारे एरिया के कुछ लोग अगर अनएजुकेटेड है जिनका उस इशारे से अगर जान पहचान नहीं है तो अंदर चल क्या रहा है क्या नहीं चल रहा है कोई कुछ नहीं समझ पाएगा इसी को और इसी मुद्दे को लेकर हम और हमारे सहकार मित्र सब वहाँ पे गए थे ये सर यह योजना सरकारी योजना है और साठे नगर बस्ती में 2006 से यह स्कीम चलाई जा रही है पर इसकी स्कीम के नाम पे सिर्फ लोगों को आश्वासन ही दिए जा रहे हैं पंचवीस वर्षापस ज्या टायमाला इथं चिखड होता टाइमला बिल्डरला म्हणजे ही जागा लोकशाहीर अण्णाभाऊ नगर दिसलं नाही त्यांना आणि कसे कसे डोमिनेशन झाले आणि कसे कसे झेल ज्या टायमाला हे साठेनगरचं एकदम सोनं झालं त्या टायमाला बिल्डर लोकांची अशी नजर पडली तर मला सांग की ना बिल्डर लोक साठेनगरच्या लोकांना कसे फसवतात झालं आपल्या दिवाळी आली की यांचे बिल्डर लोकांचे खबर उडती कोणाचे बोनस भेटलेले असतात कोणाचे पगार भेटलेले असतात डॉक्युमेंट्स को नसते टाइम आश्वासन दे आम्मी तुम्हारा घर पीत तुम्हारा घर देव नंतर ज्यादा चावी दया टायमाला तुम तुम्हें पेपर सबमिट करा तेव्हा तुम्हें तुमची चावी घेन जा रोजगार ना होने के वजह से साठे नगर के लोग बिल्डर के साथ मिलकर कमेटी बनाते हैं और बिल्डर उनको हर महीने पैसे देता है ताकि दूसरे बिल्डरों को और एस कमेटी को लगे कि इस बस्ती के लोग हमारे साथ में है पिछले 10 सालों में 10 बिल्डर आकर चले गए उनमें से तीन बिल्डरों के ऑफिस साठे नगर में है एक कलेक्टर सर्वे हुआ है जो कमिटी आता तो कमिटी लोकांपर्यंत बात कशी पोचवत तो आठ हजार लोकानी वीस लोक कसे एस आर आयची स्कीम कशी पोहोचवतात की ह्या मिटिंगमध्ये अशी गोष्ट झाली आणि मला आता ही लोकांना सांगायची ती कशी सांगतात लोकांना का सांगतच नाही लोकांना सांगितच नाही जे आंबिकावाल्यांनी मागे नोटीस ते लावले होते एकदम लपून लावले होते कलेक्टरचे लोक आले गपचिप नोटीस लावून जातात आणि गपचिप कारभार करून जातात हे कोणाला सांगित नाहीत काय नाही जे कमिटीवाले आहेत हे समजा पैशाच्या याच्यावरच चालले मग आता तुमचं पुढचं पाऊल काय आहे पुढचं पाऊल आता एक संघर्ष मोठा तयार करायचा संघर्ष तयार मोठा करून कुठेतरी आपल्या गरीब दलितांना न्याय भेटणार यांचं आम्ही पुढे पाऊल टाकणार तर तुझं पण घर तुटणार आहे याच्यामध्ये माझं बी घर तुटणारच आहे आणि मुंबईमध्ये तर बिल्डिंग समधीकडं होणारच आहे पण त्याला एक टाइम टाइम म्हणजे भरपूर टाइम सरकार ने इस योजना पर नियंत्रण रखने के लिए एक स्थायी कमेटी स्थापित की है जिससे हम कोई भी गड़बड़ घोटाला होता है एस आर स्कीम में तो हम डायरेक्टली उनको कंप्लेट कर सकते हैं या उनको फ़ोन कर सकते हैं उनका नंबर है zero triple two six five nine zero five one nine या zero triple two six five nine zero four zero five यह हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम सरकारी योजना कोई भी आए हमारी बस्ती में तो हम उसे सही ढंग से चलाए और वो सही ढंग से चले मुंबई मानखुर से अमोल लाल जरे इंडिया अनहट के लिए